Suena Warriors, oye ya, ay. Ay, llevan el cuello pero están en crisis La vida es una perola puesto puesto difícil Se me ha roto la cuerda cuando estamos físicos Ay, ay Llevan un cuello pero están en crisis La vida es una perra, la he puesto difícil Se me roto la cuerda cuando estaba fisi. Lo puse todo en venta, cogí vuelta y free Ay, están dando vueltas, ya nadie sabe dónde tirar Ay, tú estás mintiendo, están hermano y dando que hablar Ay, no tienen precio, piensa como menor de edad Ay, después corren de la chota a casa con la mamá Ay, yo tiré a fuego, me chuto la polla de lo que pensase Cogí mi grupo junto a mis hermanos, pasó lo que pase Ay, todo corriendo, se cayó de espalda, dice con el pase lo estaba escondiendo dentro de un seto, le pilla los flashes. A novia llorando, el colega riendo, minutos de fase. Viene está mintiendo, agachar las orejas con tal de librarse. Tira para adelante, cuídate, Carlos, piensa en la ruina. ya con calma, todos los te apuntan y la cima. Solo bro, mi mami, de mafia, lo cogí, solo corría para su casa. Siempre han visto a la wey, chonos Atlanta. No llama a mi gente si no me hace falta. Muchos venden feliz lo que se paga fanta Le metí fuego y el primero que salta. Dime si lo esconde porque algo te inventa. Digo ni mal le llaman, entonces te falta y solo. Son los que vuelto a mi hermano y no voy a escapar. Sin punta control, salí para los limpio algún día para que vuelva a entrar. Le busco la puerta, me giro el balón, le pongo dos capas para darle presión. Le cierro los cuartos, le han dado una lesión, le han quitado los cuartos, le han dado una lesión. No, te tiran el suelo un calambre. Che varios sabemos que pasa el hambre. la vuelta a la esquina que está que arde. La mierda la boca que está detrás de. La ruina de no llega tarde. Vístete de negro para camuflarte. Estate ligero y coge tu parte. Y la pelea está llena de este desastre. Echando dos vueltas ya nadie y donde tirar Ay, chucha me entiendo, tengo los hermanos y tengo que hablar Ay, no tienen pecho, piensan como menor de edad Ay, después correr de la chuta, casi con la mamá Ay, yo a fuego, me suda la polla de lo que pensasen Coja mi grupo junto a mis hermanos, pues yo lo que pasa Ay, todo corriendo, se cayó de espalda, con el conectarse. Ay La chapa escondiendo dentro de un set, le pilla los flashes. A no que llorando, con el riendo, menudo de fase. Tiene chama indiana que echan la junta dejando que delincarse Tira para adelante, cuida el pan, no piensa en la ruina Vete con calma los billetes, apuntilas